Okay ba? Kuha lang kami ng, ah, kuha lang ang starting money sa starting car. Aba, pwede ba yun? Mm-mm. Hmm, sabay na tayo. Hi, madam. Hello. Ano ba pangalan niya? Ah, madam talaga siya. Mm. May end lang. talaga itang. <laughs> Tama. Tama, tama. Ang galing. Espali. Ang galing mo manghula, sir. Espali. Nantok na ako, tagal pa nila Jun Jun lang niya. Pila ba to? Nakapila na ako. Hello. ID. Paano pa yung flex? Um, ah, Pila slash tayo. show ID po. Ano yun? Tara, tara, tara. Bakit? Okay na pa? Yes. Ano yun? Magic. Anong magic? Ano magic? Oh! Ah, may magic din akong papakita sa'yo. Teka lang ha, ah, hindi ko alam kung meron dito. Meron. <laughs> Gusto mo na bang makita? Sige na. Minsan ko lang kasi ito pinapakita talaga eh. Sige Ready ka na. Sige na. Eh, teka lang, teka lang. Nagpe-prepare pa ako kasi medyo mahirap to eh. Okay. Ito na, malapit na. <laughs> okay, ready ka na. Ready ka na makita. Okay, okay. Magkakilala pala kay madam. Hindi po. Ano po? Hmm. Ano ka? Oh. oh, kaya mo yan? Kaya mo yan? Ikaw nga? Lang. Ikaw nga? Hindi ko talaga alam yung pangalawa mo ginawa. Ay, napabayo. Hindi parang hindi. Oh, lalo, lagot. Saan ba yun? Hindi ko talaga alam. I-text mo F3 mo. Kaya nga F3. Tapos ah, emote. Hello sir, good afternoon. Hello po. Eh, kamusta po kayo? okay naman po. Eh, naghihintay kami dun, sir. Para sa libreng car. Yan nga palang pulis matulis. Kilala, kilala po ba yung ito, ito nakabun na lalaki po? Ay, hindi, po. eh. Nagkita lang po kami dito. Si pulis matulis itong katabi ko. Eh, Eh, ganun pwede ko ba? po ito makausap kahit saglit lang. Ah, Sige, po. Thank you po. Palabas na lang muna. Pila muna tayo. Kaya mo ingat ka. Ang yung kukuha ano na natin ang sasakyan? Wala na. Saan yung ka-dealer? Dapat Hinihintay ko din si sir eh. Hinihintay mo pa rin? Opo. Hirap kasi maglakad sir eh. Ano pangalan niya sir? Police Matulis. Anderson. Ah, ah sige, Jason. Ano po sir? Pangalan niya sir? Jason po, Jason. Jason? Oo. Ah. ah, nice to meet you, sir. Ikaw po ba, madam? Ah, si Madam po ako, o kaya Lexi. Lexi, madam. Like, Akala po lang Lexi po. Okay, okay. Eh, Pakaganda naman po ng damit niya. Pati rin kayo. Ang ganda niya din. naku, nauto pa ako ni sir. Matulis ka nga, sir. Hindi naman. <laughs> Totoo pala yun, chismis. Dito, nabait mo ako. Nasabi ko lang talaga yung totoo na maganda ka. Hmm. Yung pangit ko nga, sir, tinan mo, hindi pa ako nakapag-makeup. Ay. Maganda, maganda ka na nga, wala kang makeup eh, paano pag meron. Nako po. Eh, sir, kamusta pagiging polis? Masaya ba maging polis? Masaya naman dahil pag nakita kita ngayon. Salos mo yung araw ko. Nako po. Oo. Bakit? Nako, Nako sir. sir, wala ka ba duty ngayon, sir? Kasi kanina pa rin ako na umikot-ikot eh. Nagpahinga ako dito sa nakita kita. Mm. Ayos, tara. Nabigani kasi ako sa gandang. Naku. Lakas mo naman ng bola, sir. Shoutout kay Brasas King. Kung may magkita pa tayo ulit. Eh, mukhang magkikita ulit tayo, sir. Eh, gusto ko talaga maging kulis. Kasi, parang, ah, hanap napanapit ra kita, madam. Naku, hanap-hanapin agad. Ako eh, ikaw lang po yung nagpapasaya sa buhay ko ngayon eh. Oh. Nakita ko lang kita. Oh Masaya na ako. God. Hmm, asan na kaya si Sir? Nawala kasi siya bigla eh. Siguro, ah, uh, apa, uh, iniipis nila sa loob. Ah, siguro. Eh, maghintay na lang kami dito. Mabibilan mo kotse, madam. Eh, wala pa naman akong pera. Pero starting sabi ka nila, lang. may starting, starting car. car daw. So, kukunin ko muna yun. Ako rin eh. Hmm, si Kunin mo dito yung panimawala mong pera. Okay, eh, ano bang magandang trabaho dito, sir? May masasuggest ka ba? Police para makasampo Police ko po. sana marangal. Police para mas Ako makasampo marangal ako sa'yo. siya. Marangal na Ilang babae na ba nasabihan niya niyan, officer? Isa lang. Ikaw pa lang po. ko talaga ba? Po, ikaw lang po yung babae ko po. Ay, hindi. Baba. <laughs> nasabing babae na wala. Ah, wrong flex. Complex lang. Wrong flex. At nadil, na, nadulas yung bibig ko. Mm. <laughs> kaya Huwag ka na po kumuha na ako nito. Huwag ka na po kumuha ng starting car. ah, bibigay ko na lang yung puso ko sa'yo. <laughs> Ako, masasakyan ko ba yan? <laughs> Pwede ba naman sa Malayo pa mararating yan? Malayo po to. Kahit Pwede saan lugar ka pupunta, kasama ko ito ng puso ko. Hmm, dito talaga babaeng pulis, ganun. Grabe ka naman, <laughs> Grabe. police motor. Grabe. Isa, pulis ka, pulis ka daw talaga, sir. Nasirado lang talaga yung mga Totoo yan. nga yun, totoo yun. Totoo ba yan, sir? Hindi ako matulis. Pulis matulis. Ako po, ulis matulis. Kung sa pagbabae lang ang usapan, yan ang pinaka ano ko. Babae, Godfather. di ako yun. Hindi ako yun. Naku Iba siguro yun. Godfather ko yan. Godfather. Hindi ako yun. Hay nako. Walang ramadan. Tulog muna ako. Maghihintay ako dito. Sasama ka ba? Oo, oh, sasamahan kita. Kahit mag-off duty na lang ako para samahan kita palagi. Naku. Eh, hindi naman narinig pwede ko na yan. Narinig ko na yan. Naku, narinig, narinig ko na yan. Ibahin mo, narinig na daw yan eh. Yeah, to. Di, niloloko lang talaga ako niyan. Narinig ko na yan. Pang sampung babae mo na yan. Naku. Ang pang sampu. Oo, eh, maniwala ka doon. No? Eh, sir, paninirang puri yun, sir. Oh. Oo, oh, <laughs> sinisiraan ako nun eh. Ay, handa Ayan. naman ako maghintay dito. Oo, oh, handa, handa din akong antayin ka. <laughs> eh, mag-ikot-ikot ako, sir. Eh. Kailangan mo mag-duty siguro. Oo, oh, kailangan ko mag-duty. Susunod siguro. Pagka, pagkatapos siguro ng duty ko, sasamahan kita. Kahit saan tayo pumunta, sasamahan kita. Ah, sige sir. Thank you ah. Eh, pinag-iisipan ko pa nung gagawin ko dito sa syudad eh. May masasuggest ka ba, sir? Magandang trabaho. Yung marangal lang. Ah. Hmm, marangal. Basta pagkakaroon ko ang magandang tayo dito eh, kasi lang neon ho. Ay, Kaso out of stock lang. Favorite ko yun. Mm, ay, na out of stock nga lang eh. Mm, ganda kasi yun. Lalo ah, sa car ganda mo. Mm, nako, eh, parang yun ka din eh. Ang bilis mo kasi. bilis ko lang pala. Sa ah, Madam, pag kung may kailangan ka, tawagin lang ako. Okay, sir. Ano ulit itatawag ko sa'yo, sir? Ano po, ano po yun? Ano ulit itatawag ko sa'yo? baby. Ay, hindi. Oh my God! Deson, Deson pala, Deson, Deson. Deson, okay, okay, Sir Deson. Sir, huwag ka na naman yung bibig ko. Pulis matulas, huwag ka mag, ano, huwag Ingat ka, Sir, ha? Ah, sa duty. Ikaw din maingat ka eh. Alam mo nang maraming babaero dito sa syudad. Mm. ako na yung pinakamabait dito. <laughs> eh, mag-iingat ako, Sir. Ingat. Alam niya. Mamamahal. Ayun, ito. Oh my God. Uy, ko, what the fuck? Ang bilis-bilis mo, ah. Grabe ka, sir, pa. Bilis na talaga, sir. Sige, sir, mag-duty ka na. Baka kung ano pang mangyari. Kahit kung ano mangyari, ikaw pa rin nahanapin ko. Ay, nako, mga lalaki nga naman. Magpapaniwala dyan. Sir, may, Sino may bumubulong talaga, sir. Bumubulong pa. Asan May yun? bumubulong, sir. Asan yun? Nakakatakot. May multo dito sa Nakakatakot, ah. kay dealer. Alas so, mo na yan. Car dealer yan, yung car dealer yan. <laughs> Alas mo na yan. Sige madam, eh, magkalaw mo na mag-duty. Ingat sir, ingat, ingat, po. Bye. Bye po. Eh, hintayin natin yung nag- nagbibigay ng car. Napakaswerte mo naman, madam. Bakit? Mabait yun. Eh, ba't mabait ka din naman ah? Hmm, ano talaga. Uy, sino Anong trabaho mo? Wala pa. Minor lang. Lagi pa naman ako hold up, pero ayoko na mag-minor. Parang Lagi familiar yun. Ah, sino yun? Parang kamukha niya yung kanina. Tapos sino ka? Meron Ayaw yung tao. Ay, yun pala. <laughs> Sir, ba't, nag, ba't nakaganyan ka na? Di ba Alam nakaganyan ko, ka? duty kasi. yan. Hindi, ganito kasi ah. X po daw yung car dealer. Ah, okay. Parang handa siya Tatawa isuko yung... magbibigay. Ikaw muna magkaka-dealer, sir. Oo, ini ah, iniipis daw siya eh. Antay ko lang po siya lumabas yan para hindi kami dalawa iipisin dun. Okay po. Dito Bagay pa. pala. Bakay tayo. Shot ka muna, sir. Ay, naku, hindi ko ako na umiinom po. Nabait po Mabait, ako. baka mabait yan. Mabait yan. Ano lang po ako, coffee lang po Coffee ka lang. Eh, Coffee lang kami. Coffee lang kami. Nako po, may bumabaril. Nako, takpo tayo. Tamahan ako dun onti ah. Nako po, tamahan. Tamahan talaga ako dun eh. Parang gari dito. Nako sir, may multo. Sir, Naririnig ko nagre-reload. <laughs> Shotgun. Sakit talaga eh, tumama eh. Nako sir, multo ka na sir. Lubog, lumubog sa pa ako eh. Teka lang, guardian angel ko lang yan. Ang guardian angel. Grabe yung guardian angel mo. Sir, pinapatay ka. Pero ako guardian angel yan. <laughs> sa pa ako yun ah. <laughs> Uy, talaga eh. Feeling ko kailangan natin lumayo kay sir. Para to.